Gracias. Tres y... Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres.